Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Jumpa lagi dengan saya Bu Yudin Joyo Di video kali ini Alhamdulillah Dapat rezeki lur Di musim PPKM Darurat Dapat rezeki Yaitu Konusung negabah Ini saya sedang berada di sawah Menunggu kathah urung tiga ning urung tiga ning lurung maksudnya iki sik agak rampung nek ngerek sik proses nggawa yang lurung ikuti video saya terus jangan lupa yang belum subscribe di subscribe agar channel saya bisa berkembang dan nanti saya tunjukkan cara renggo yang lurung lor ini musim tiga pawan asin ndak ukur ini untuk menjaga imunitas langsung saja kita pergi ke sawah lur siapa ya sampai wi? Soteng, ora di kok piye eh, Mas? Lebokne anu. Lebokne yang tiping kok, Terpon nanti ping. Wendak mon. Montore wendak. Mulai siapa lek nyamik kamu? Oh. తయారక్టేవే tiup iya, sih ya, panas lur kita sih podo makan siang untuk bapak-bapak yang lagi ngerek pari panasin tidak umum sekarang jam tidak jam siji jam siji lur yo kondisi sawah e. salo yo wis ada yang sudah panen dan juga ada yang belum jadi sebagian yang belum masih sekitar 75 La la ah, Yo, yo, yo, yo. Senang senangan jati lamun mengkono piye katres anakku piye katres nan yo tukang ison senggak por aku mongkok <laughs> eh mongkok ya mongkok kang mas katres lo lo lo ha ah, e eh, ha ah, e eh. yo yo yo yo yo yo tiangmu tak terbanake jiwa lan roko ah, ngono lo carane kene mbok lurus e menika imbang ngono kan kene mbok lurus malah kliwat jam 4 tukang ison senggak pora kuwi mongkok <laughs> mongkok endo mongkok kang mas katris Terus, nyuteng pokoknya. Orang disuteng kok. Sam oleh bawon laku, aku nih rangi kingku bawonnya apa jaring itu bawonnya ya iki kok tidak nih bawon karena langsung nih Terus Wong arep mulih kok kok. Nanggung anake wong. Nanggung anake wong iki <laughs> Oke lor, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, di subscribe agar channel saya bisa berkembang. Salam sukses, salam petani. Tingkatan imun dengan cara makan-makan yang bergizi madang geden Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.